медленную скорость. Вы реально я не адекватны. Но я-то не знаю, как вы себя поведете. Я вижу, что вы РД